हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एसक्यूएल क्वेरी में ये क्वेरी मैंने लिखी है और इसकी मदद से हमने एक एम्प्लॉई टी नाम का टेबल बनाया है अब इस टेबल के अंदर नेम ऑफ एम्प्लॉई को टेक्स्ट डेटा टाइप रखा है एज को फ्लोट रखा है सैलरी को करेंसी और फिर ये टेबल में कुछ एंट्रीज भी मैंने पास करवा दी है आज के इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना सीखेंगे एसक्यूएल में ठीक है तो जो एसक्यूएल व्यू है उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करेंगे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूं और इसे मैं सेव करता हूं इंप्लॉई एम्प्लॉय क्यू के नाम से सेव कर लेता हूं क्यू से क्वेरी हो जाएगी इन दोनों को सेव करके और यहां से क्लोज कर देते हैं मतलब इसको बंद कर देते हैं ठीक है इसको भी बंद कर देंगे ये जो टेबल है हमारी ठीक है और ये जो क्वेरी हमने बनाई इसको भी क्लोज कर देंगे दोनों ही क्लोज हो गया अब क्लोज करने के बाद करना क्या है यहां पर आना एक और क्वेरी बनानी है तो चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर और यहां से इसको क्लोज कर देते हैं और फिर यहां पर हम क्वेरी बनाएंगे तो यहां सेलेक्ट कीवर्ड पहले से लिखा हुआ आ रहा है अगर ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा और जैसे मान लीजिए इसमें कुछ और भी एंट्रीज मैं पास करा लेता हूं जैसे मान लीजिए इसमें एक नाम और जोड़ दिया मैंने नाजिया लिख दिया और एज 34 दे दिया और यहां पर सैलरी है इनकी 50000 ठीक है तो यहां पर 50000 दे दिया और फिर यहां पर आता हूं एक और नाम दे देता हूं रमेश लिख देता हूं मैं यहाँ पे रमेश और यहाँ पर 55 पेज कर देता हूँ और यहाँ पे सैलरी 50,000 कर देता हूँ यानी कुछ लोगों की सैलरी हमने इसमें 50,000 कर दी है ठीक है अब क्या करना है अब ये जो क्वेरी हम बना रहे हैं इसमें कंडीशन देनी है और टेबल का नाम क्या है एम्प्लॉय टी तो यहां पे लिखिएगा एम्प्लॉय टी इस तरीके से आपको लिख देना है एम्प्लॉय टी और जैसे ही आप एम्प्लॉय टी लिखते हैं तो यहां पर आपको कंडीशन देनी होगी ठीक है एम्प्लॉय टी लिखते ही आपको क्या देना है कंडीशन देनी है तो यहां पर वेयर वेयर की कंडीशन दीजिएगा W H E R E where तो जहां क्या हो वेयर यहां पे हमने दे दिया वेयर यहां पे मैं देता हूं सैलरी सैलरी की बात कर रहे थे हम तो salary is equal to is equal to fifty thousand जिनकी सैलरी फिफ्टी थाउजेंड है केवल उन्हीं के नाम हमें डिस्प्ले हो यही हम चाहते हैं तो ये हमने दे दिया अब यहां से इसको रन करवाने की बारी है तो यहां पे देख सक देख सकते हैं कि खाली 50000 वाले का सैलरी ही हमारे पास आ रहा है शो हो रहा है ठीक है इसी तरीके से दूसरी क्वेरी भी आप बना सकते हैं यहां पर जाकर के फिर वापस से जाइएगा क्वेरी डिजाइन पर और यहां से आपको इसको ऑफ कर देना और एसक्यूएल पे जाइएगा और यहां पर फिर आ गए अब यहां पर क्या करना है फिर वही चीज करनी है देखिए ये क्वेरी जो हमने बनाई थी बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर भी बनानी है ये देख लीजिए एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं वो पुरानी क्वेरी जो हमने बनाई थी अभी ठीक है तो यहां पर एस्टेक सिंबल आपको दे देना है ठीक है तो ये एस्टेक लगा दिया और कहां से सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय टी तो ये लिखा एम्प्लॉय फिर लिखा टी तो ये एम्प्लॉय टी से सेलेक्ट करेंगे और एम्प्लॉय टी से सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है यहां पर कंडीशन देनी है तो कंडीशन के लिए वेयर लिखना पड़ेगा वेयर और देखिए यहां पर आते हैं डबल क्लिक करते एक बार देखते हैं name of employee name of employee में अगर किसी एम्प्लॉई का नाम रिपीट होता है ठीक है वेयर नेम ऑफ एम्प्लॉई जैसे मान लीजिए यहाँ पे रमेश का नाम दो बार रिपीट हुआ अब रमेश ये कोई अदर व्यक्ति है जिसका एज भी अलग है और यहाँ पे सैलरी फोर्टी थाउजेंड था इनकी ठीक है तो यहाँ पर रमेश नाम दो बार रिपीट किया हमने तो रमेश नाम जहां दो बार आया हो केवल वही अगर हमें चाहिए हो तो क्या करेंगे ये क्वेरी लगा देंगे तो यहां पर आएंगे वेयर नेम ऑफ नेम इस तरीके से देंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय इस तरीके से लिखिएगा एम्प्लॉय आपको यह ध्यान देना है कि जो आपने लिखा है तो कैपिटल स्मॉल का भी ध्यान आपको रखना होगा name of employee is equal to is equal to क्या करेंगे नेम ऑफ एम्प्लॉय क्या हो रमेश हो तो यहाँ पे रमेश लिख दीजिए इस तरीके से डबलेटेड कोर्स को क्लोज कीजिए और यहाँ पे टर्मिनेट कीजिएगा जैसे ही टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ पर जैसे डिजाइन पे जाएंगे तो ये रन पे क्लिक करेंगे तो देखिए रमेश की ही केवल सैलरी आपको दिखाई पड़ेगी रमेश नाम ही आपको दिखाई पड़ेगा ठीक है तो ये इस तरीके से कंडीशन दे सकते हैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं thank you for watching this video